friends today we will teach you how to uh, fill uh, the flower pot with uh, soil and uh, fertilizer this is a flower pot of uh, uh, this mud and these are our two students and we will teach how to fill it some of the things you should know first of all you have to mix the fertilizer with your soil and then uh, you have to fill up to at this point about uh, 3 or 4 inch uh, you have to uh, free this okay तो आपका क्या नाम है आपका क्या नाम है रमन ताराचंद रमन जी आज आपको क्या सिखा रहे हैं हम ये कैसे भरते हैं कमरे में कैसे ठीक है तो आप क्या करना है सबसे पहले इसको ये तसला लीजिए ठीक है इसमें मिट्टी डालिए कुछ इसके जितनी डालिए मिट्टी इसमें शाबश डालिए ठीक है डालिए और डालिए और डालिए शाबश बस बस बस बस अब इसमें खाद डालिए ठीक है ये खाद है इसमें डाल दीजिए डाल दीजिए शाबश अब और डाल दीजिए अब इसको मिक्स कीजिए मिक्स कीजिए देखो इधर इधर देखो इधर इसको मिक्स इसको उठाओ हाँ उठा लो राजन हाँ, जी अब इसको मिक्स करो कैसे मिक्स होती है देखो ऐसे मिक्स होती है ठीक है इसको आप देख सकते हो ये मिक्स और मिक्स करो और मिक्स करो अच्छी तरह इस तरीके से तो ओके और नीमे ये मिक्स हो रही है खाद और मिट्टी क्या हो रही है मिट्टी मिक्स हो रही है अब क्या करना है ये है तो स्लाइस में डालिए ये गमले में डालिए और डालिए और डाल दीजिए डाल दीजिए दो या तीन या चार इंच छोड़ देना और डाल दीजिए और डाल दीजिए ठीक है अब ये बताइए इसको दबाना है कि नहीं दबाना नहीं दबाना इसको क्यों नहीं दबाना सख्त हो जाएगा अभी अपने पानी से अपने आप नरम हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों देखो हमने गमले में कैसे क्या डालना है खाद और मिट्टी कैसे डाली है ये सिखाया है सीख गए हमने किताब में पढ़ा था ये किताब में पढ़ी थी कैसे करना है और यहाँ हमने सिखा दिया अब इसको रख दो ओके दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप भी बना सकते हो अपने गमलों में मिट्टी और खाद डाल के अच्छा अच्छा बाग बना सकते हो फूल लगा सकते हो फूलों के पौधे ओके धन्यवाद